Astăzi vreau să vorbesc despre a ploua, <laughs> pentru că toată lumea uh, se îngrijește de, de cum să, uh, să nu cumva să-l plouă, de ai cum să ne punem pe noi uh, ceva ca să nu ne plouă. Nu știu, mi se pare că e ca o muzică să te plouă. Nu înțeleg de ce se sperie lumea de ploaie. Pentru tine, ce înseamnă a ploua? Pentru mine înseamnă a cânta. <laughs> Ciao!